Согласен. Самый боевой министр. Спасибо. Я думаю, что я вам уже министр обороны рассказал белорусский э, о ситуации в Беларуси, о подготовке, слаживании боевом подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли, и наши и ваши офицеры – Э, готовят ребят и белорусских, и россиян готовят э, для того, чтобы и в случае необходимости первые роды наши защитники союзного государства смогли э, отразить любую агрессию с этой территории. От аптечек медицинских до, я уже не говорю там про бундирование и прочее, вооружение, здесь никто не делится. Мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся, а все об этом знают. Вокруг мы это не прятали, да и в современном мире спрятать это невозможно. Словом, так как договаривались с президентом России, вы в теме, не просто в теме, вы это реализовываете с нашим Министерством обороны. Мы в этом отношении планы выполняем. Я не собираюсь никого пугать, вы тем более, все уже и так напуганы, перепуганы, но если они хотят, чтобы мы мирно жили, в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана. И Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинцами, не то уже там поляка или еще наемнику, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Не видят. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, вы это лучше знаете, мы обменяемся мнением. Словом, все, что белорусы по договору открытому, реальному, должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь. Мы тут в кусты не прячемся, мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим, но благо, что э, совсем недавно вы, наверное, следили, тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, вот эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Но ну, что-то до нас обвинят тут, что мы в чем-то виноваты. Ну, готовился к войне, так сегодня расхлебывают э, эту ситуацию. Э, все, о чем мы договорились с президентом России, вы в курсе дела, он мне вчера звонил, а мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг э, Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение, выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях, действиях по защите нашей территориальной целостности. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо за гостеприимство. Я имею в виду, в первую очередь, естественно, дивизию, которая здесь, которая вместе учится. Э, они э, действительно чувствуют себя здесь как дома. Э, потому что э, гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные, они, конечно, делают все для того, чтобы появилась э, большая выучка, большее слаживание, боевое слаживание. Поэтому спасибо, Аштан Григорьевич. Я, естественно, приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента, но и готов обсудить темы, которые вы говорили по телефону, о которых вы говорили на прошлой встрече.